Música Vários estão me achando arrogante yeah. Desculpa, é que eu vim de um planeta distante Velho milênio, mais um novo gênio sua criança da profecia Pode me chamar de B29 Tô soltando bombas, quero que se foda Além da compreensão, dono dessa dimensão Tantos views me tornam bills, eu sou Deus da destruição Ouvi dizer que é fácil fazer tudo que eu faço mochila en bra. Puedo cantar.